अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वबरकातुहू आदरीन कराम इससे पहले हम powers and duties of managing committee के दो पार्ट इससे पहले हो चुके हैं अब तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे तो इसका छः नंबर पर बात करेंगे सोसाइटी के रकूम रजिस्ट्रार से मंजूर शुदा बैंक में जमा करना और एक तहरीरी फैसले के मुताबिक मम्बरान कमेटी से ज़्यादा से ज़्यादा दो मम्बरों को इस बात का मुख्तार बनाना कि वो मुश्तर का तौर पर अलहदा अलहदा जैसा भी करारदाद मस्कुरा में दर्ज हो बैंक में जमा शुदा रकम निकाल सकते हैं इसमें एक बात का बहुत खास ख्याल रखना है कि जो भी पैसा आप पहले तो इमरान से नकदी की सूरत में पैसा ना लें इसकी पाबंदी है बल्कि उनसे कहें कि जी साहब आप जो है पे ऑर्डर की शक्ल में या चेक की शक्ल में आप पैसे जमा कराएं लेकिन याद रहे कि चेक की शक्ल में यह है कि सोसाइटी ये देती है कि साहब जब कहती है कि जब तक के आपका चेक रिलाइज नहीं हो जाता उस वक्त तक हम आपको ओरिजिनल रसीद नहीं देंगे हम आपको कागज पे लिख के देंगे और जब आपका हो जाता है तो फिर आप वो पक्की रसीद देते हैं दूसरी बात ये है कि आमतौर पर जो देखा गया है कि लोग नकद पैसा लेते हैं और नकदी पैसा खर्च कर देते हैं ये इंतहाई गलत है ये कॉपरेटिव के और कानून के खिलाफ वर्जी है इसका है जो पैसा आप वसूल करें बहुत मजबूरी में अगर कोई शख्स ऐसा है कि पैसे आपको वो चेक के जरिए नहीं दे सकता है बाद के अकाउंट भी नहीं होते हैं तो कैश देता है तो रोज का रोज वो कैश आपको जमा कराना जरूरी है बहुत सारे सोसाइटीज हैं ऐसा करते हैं यानी कि सब ऐसा नहीं करते सब करते हैं लेकिन आमतौर पर यह बता रहा हूँ कि यह आपको पाबंदी कर दी है और चेक पे दो आदमी साइन करेंगे अगर बात बात हो दो में से एक आदमी मॉइस्टर है और दूसरा नहीं है तो वो एक आदमी भी साइन कर सकता है तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ खास बात यह है कि आपको नकद पैसा किसी से मेम्बर से नहीं लेना है और ना ही नकद रकम किसी को अदा करना है ये एक अहम बहुत अहम थिंग और इसके लिए जो है कमेटी की ये जिम्मेदारी है कि वो जो है खाजन के और जो अकाउंटेंट है जो अकाउंट मेंटेन करते हैं उनके रोज आना चेक करें या हफ्ते में करें पंद्रह दिन में करें लेकिन ये देखें कि ऐसा नहीं तो कि ये कैश ले रहे हूँ और जमा नहीं कर रहे हूँ तो ये कमेटी की जिम्मेदारी है इसलिए इसमें कमेटी के लिए ये चीज खास तौर पर बताई गई है अब आया नंबर सात सिवाय ऑडिटर तमाम अहदेदारों वकला मैनेजर और सुपरवाइजर सर्वे साहबान और अकाउंटेंट हर किस्म के मुलाजमीन का तखर करना उनके फ़राइज और तनख्वाह तय करना उनको जमानत दाखिल करने की हिदायत करना ठीक है साहब अब आपके जहन में एक सवाल आता है कि सारे अख्तियार हैं लेकिन एक ऑडिटर जो है जो सोसाइटी अपने तौर पर मुकर करती है हर सालाना इजलास में तो ये क्यों नहीं है तो इसकी वजह यह है कि बिल्कुल अलग हर डिपार्टमेंट में चाहे कोई भी हो उसमें ऑडिटर के अख्तियार तो जनरल बॉडी के सपोर्ट किए जाते हैं और वहाँ किए जाते हैं और वही मुकर करता है अगर ये अख्तियार जो है कमेटी को दे जाए तो फिर वो जो ऑडिट ऑडिटर होगा तो वो कमेटी उसको अपना मुलाजम समझ तस्वर करेगी और जैसा चाहे उससे वो काम लेने की कोशिश करेगी इसलिए ये आज नहीं भरसा भरस से ये बात रखी गई है जनरल बॉडी को इख्तियार रखा है तो वो जनरल बॉडी का जो है वो मुलाजिम है कमेटी का मुलाजिम नहीं है तो वो आज़ादी के साथ आपके बैराज में भी लिखा है तो वो आज़ादी के साथ आपसे पूछताछ कर सकता है आपसे बात कर सकता है आप उसको मना नहीं करते जिन जो कागजात की दस्तावेजात की जरूरत है वो आपसे मांगेगा लेकिन अगर वो कमेटी की तरफ उसको इख्तियार होगा तो वो उनका मुलाजिम हो जाए जैसा मैनेजर है सुपरवाइजर है सर्वेर है ये कमेटी को उनको अपॉइंट करती है और वो उनके मुलाजिम हैं वो उनके बात सुनते हैं समझते हैं बात करते हैं तो यहाँ एक नज़ाकत आपको इसकी मैंने आपको बता दी है इसके आठ नंबर सोसाइटी के हक में तमाम माहे अमल में लाना उनकी शराय तय करना ये भी कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो तमाम माहे अमल में ला सकती हैं यानी जैसा इलेक्ट्रिक का कंपनी से जो है माहिदा करते हैं उसके करने की उसको इजाज़त है पानी के सिलसिले में या किसी और काम के सिलसिले में ज़मीन के को उसके ऊपर वो माहिदा कर सकती है और उस पर अमल लेकिन जिसका एक तरीक़ार भी है अब ये तरीक़ार तो जो कि बहुत काफ़ी वो है इसको हम बाद में बा, बात करेंगे नवी चीज़ अगर कोई कर्ज का मुतालबा या कोई माली दावा या जिम्मेदारी हो या मुकदमा अदालती हो काम सोसाइटी के हक में हो या खिलाफ में हो तो इसके हर मामले में कमेटी को मसालहत कराने फैसला करने का अदालत में पैरवी करने का बजरिए सालिसी तय करने का हर तरह का अख्तियार हासिल होगा आमतौर पर ये इसमें यह समझा जाता है कि शायद कमेटी को यह अख्तियार नहीं इसलिए कि वो बहुत सारे उसमें उलझनों में फंस जाते नहीं कमेटी को अख्तियार दिया कि कर्जा वो ले भी सकती है कर्जा वो वापस भी करने इसकी जिम्मेदारी है मुकदमे दो तरह के होते हैं एक मुकदमा तो जो है कि अगर मेंबर सेक्रेटरी पे या कमेटी के किसी मेंबर पे कोई दावा करता है तो ये उसका जाति मामला होगा लेकिन अगर वो तमाम कमेटी के ऊपर सोसाइटी के ऊपर मुकदमा करता है तो वो अखराजा जो है सोसाइटी बर्दाश्त करेगी लेकिन अगर किसी एक पे करता है तो वो अखराजात उसको खुद बर्दाश्त करने हैं इस बात का खास ख्याल रखें तो वो पहली बात तो ये तो एक हो गई लेकिन दूसरी बात ये है तो इस बात का इख्तियार है कि अगर कमेटी को कि अगर किसी मेंबर के खिलाफ कोई वो दावा करता है तो वो मसाले कराए उनमें तस्फिया कराए ये कमेटी का इख्तियार है और उसको इस्तेमाल करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि आमतौर पर सब ये लोग करते हैं और इस यही एक चीज़ है जो इस पर हमें अमल करना चाहिए कवायद और जवाबित के मुताबिक सोसाइटी के तमाम जन से मुनद करना और खसूस इजलासाम के इनका के मुताबिक कवायद और जवाबित की पाबंदी करना ये भी कमेटी की है कि जिस वो तमाम जो है जलसे वो मुनद कराएगी और उनके जो है जो मिनी सुविधाएं वो भी तैयार करेगी और खसूस इजलास इजलास आम से मुराद ये है कि एक पॉइंट एजेंडा कहलाता है अगर आपको मिसाल के तौर पे पानी की पाइपलाइनें डाल दी हैं उसके मालूम हो कि आपको करोड़ रुपए अखराज आ रहे हैं तो अब जाहिर है कि उसको अख्तियार तो नहीं है तो ये जो है खसूस इजलास बुलाते हैं और तो खसूस इजलास में मेबरान आके उनके सामने रखा जाता है कि साहब हमने ये ये तय किया देखिए बात यह है कि अब अगर एक करोड़ का एक मिसाल के तौर पर खर्च आ रहा है तो ये ये अंदाजे पे बात नहीं की जा सकती इसके लिए जरूरी है कि एक कंसल्टेंट इंजीनियर जो इस उसका हो वो उसको अपॉइंट किया जाता है अखबार में इश्तहार दिया जाता है और उसके बाद में उससे ये बताया जाता है कि साहब हमें ये इतनी जमीन हमारी बीस एकड़ है पच्चीस एकड़ है और हमारा अंदाजा है कि इसमें एक करोड़ रुपए आते हैं तो आप बताएं कितना खर्चा आएगा तो फिर वो जो है प्री क्वालिफिकेशन यानी पहले मालूम नहीं है कि भी क्या है तो वो उसके हिसाब से वो टेंड वो नोटिस वो देता है उसके बाद में ये सब लोग आठ दस आदमी जो भी हैं वो इंजीनियर अपना अपना देते हैं उसमें से जो कम है वो उसको टेंडर दिया जाता है और ये सारा काम कंसल्टेंट इंजीनियर के बगैर होता है हमने ये देखा है कि बाद सोसाइटीज में कंसल्टेंट उनके पास नहीं होते वो खुद ही कुछ ना कुछ फैसला कर लेते हैं माहे कर लेते हैं जिसमें नुकसान हो जाता है सोसाइटी का ये समझे कि सोसाइटी का नुकसान का मतलब ये है कि मेम्बरान का नुकसान है और ये सबके खाते में चला जाएगा फिर उनको दोबारा आप पैसे देंगे तो ये इंतहाई गलत काम है तो जो भी आप काम करें जमीन के तरफ के ऊपर कोई भी माहे करें लेकिन कंसल्टेंट इंजीनियर होगा और जो कंट्रैक्टर है ठेकेदार हो वो तो कंसल्ट बता दिया कि साहब ये ये ये आपको करना है वो तो सही हो गया लेकिन इसको करेगा कौन तो वो होता है आपके ठेकेदार कंट्रैक्टर <clears throat> उसको भी मुकर करने वाला ही वो कंसल्टेंट इंजीनियर ही होता है और जो लोग इस तरह से काम थे वो बिल्कुल उनके काम सही हुए उसमें गलत नहीं होते और मैं समझता हूँ बहुत सारी सोसाइटीज इस पर अमल कर रही हैं लेकिन जो नहीं कर रही हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उसके बगैर कोई काम ऐसा ना करे बहुत सोसाइटीज में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ जो बगैर किसी कंसल्टेंट के अपने मर्जी से काम करते रहे नुकसान उनका नहीं मेमरान का हुआ वो बेचारे रुल गए परेशान है बल्कि बाद सोसाइटीज तो काम करा ही नहीं सकी नंबर दस सोसाइटी की जाने से हर कार्रवाई के हिसाब आपके इंदराज के लिए बही करते हैं और हर जरूरत मुहैया करना सोसाइटी के तमाम इजलासों को खरीदार और कमेटी के खुद अपने इजलासों की हिदायत तहरीर करने के लिए तमाम इंदराज जिनकी उन कवायद और जवाब किसी जलसे आम की हिदायत पर मौजूद जरूर हो रजिस्टर मुहैया करना देखिए दोबारा फिर वही बात आ गई कि <clears throat> पहले तो हमने आपको बताया कि हिसाब किताब लिखने के लिए कौन से रजिस्टर चाहिए और उसके बाद में मजीद जो रजिस्टर हैं उसकी तफसील आप सुन लीजिए एक है membership register membership register act के अंदर भी बाकायदा एक दफा शामिल है जिसमें यह कहा गया कि लाजमी तौर पर हर सोसाइटी में मेंबरशिप रजिस्टर होना चाहिए तो मेंबरशिप उस तारीख से बनेगा जब सोसाइटी रजिस्टर्ड आपकी हो जाएगी और जिसमें सिर्फ तीस मेंबर होंगे वो तीस मेंबर प्रोमोटर हैं वो बानिए सोसाइटी हैं तो उनके नाम पहले आएंगे उसके बाद में जब आप हिब्बर शादी करेंगे तो उनके नाम बाद में आना शुरू हो जाएंगे और जितने हर साल आए हर महीने आए विमरान की एंट्री इसी तरह रहेगी उसमें कोई काट पीट आप मतलब ये नाम काट दिया दूसरे का डाल दिया नहीं ऐसा नहीं मेंबरशिप रहे बिल्कुल पाक सुथरा होना चाहिए मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने उन्नीस सौ बारह की सोसाइटी का जिक्र किया था कॉस्मोपोलिटिन का इनके पास मैं जब ये देखा कि अस्सी साल पुराना रजिस्टर तक उनके पास मौजूद है मेम्बरशिप रजिस्टर अब बाद में क्या हुआ ये तो बीस साल पहले की बात है अब उसके बाद में क्या हुआ मैं तो नहीं कह सकता लेकिन मैंने देखा है एक एक चीज साफ सुथरी अस्सी साल से उन्होंने जमा करके रखा है जो सीरियल से चला रहे हैं तो आमतौर पर मैंने देखा है उनको देखिए उसमें खास तौर पर दो बातों का जिक्र किया गया है कानूनी तौर पर एक है मेम्बर के दाखिले का और मेम्बर के अखराज का ये एक मेंबर आया और ये खारिज हुआ अब मेंबर आने के भी शरात हैं कि उसको किन शरात के तहत आपने मेंबर बनाया और किन की किस वजह से देखिए अपने तौर पे कमेटी जो है या सेक्रेटरी किसी मेंबर को खारिज नहीं कर सकता जब तक कि उसके खिलाफ कोई सबूत मौजूद ना हो या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई जो इल्ज़ाम हो तो उस वक्त वो निकाला जाता है या खुद वो निकाल बदल बात यह है कि वो खुद निकल सकता है बिला वजह सोसाइटी उसको नहीं निकाल सकती ये खास ख्याल रखना मेंबरशिप रजिस्टर का अब आइए शेयर रजिस्टर शेयर रजिस्टर का मतलब है कि सोसाइटी की बुनियाद जो रखी गई है वो शेयर पर रखी गई है हाउसिंग सोसाइटी में सिर्फ एक शेयर रखा गया है एक अलामती तौर पे लेकिन वो लेना लाजमी है अगर वो शेयर नहीं लिया हाँ, लिया खाली मेम्बर बन गया तो उसको सोसाइटी के किसी मामला में दखल देने या कोई चीज उससे फायदा उठाने की उसको उठा नहीं सकता वो तो मेम्बर ये और फिर जो प्लाट अलाटमेंट होते हैं अगर कुछ ने प्लाट लिया है तो आप उससे पहले जब तक के शेयर ट्रांसफर नहीं हो प्लाट अलाट नहीं हो सकता तो आमतौर पर छह रजिस्टर तो इस्तेमाल ही बहुत कम उनको पता भी नहीं है करते भी है तो बहुत तो कोई खास में लेकिन छह रजिस्टर लाजमी है कि आप बनाए हर मेम्बर के उसमें एंट्री हो कि उसने शेयर लिया पंद्रह तारीख को लिया तो ज़्यादा भी शेयर लग सकता है या तो इलेक्शन होते हैं तो पाँच सौ सौ रुपये शेयर लेने पड़ते हैं तो वो भी जो है वो ले सकता है अब यहाँ तक हम बात कर रहे हैं इसलिए टाइम का मसला मतलब है फिर शह अगली किस्त में इसके बाद तफसीली आपसे बात करेंगे